अपनी जा मेरे लिए मन्नत मांग मन्नत ने मेरे लिए जन्नत मांग दोस्ती तुम काय पाहिजे किंमत सांग सांगाय द्या डीजे मामू বাই ডিজি सुख का